On va vous montrer comme à travers IMT Lazarus, on va permettre l'accès à certaines pages web ou bien les bloquer. Par exemple, on va essayer d'accéder par image, sans problème. De l'autre côté, si on accède, on essaye d'accéder à g.fr, que c'est en catégorie euh, bloquée, c'est bloqué par IMT Lazarus.